Bom, primeiro tem que começar com uma apresentação aí, de alguma forma. Certo. Quem que tem que apresentar? Ele? Tem esposa? Fala seu nome. Não. Não pergunta. A primeira pergunta é você tem esposa, né? Ele não deu o nome dele. Ele chegou depois, já pegou o barco andando. É, já pegou o navio andando. Jovem. Sim. Ele tá, ele tá, tá no meio da entrevista. Ele tá, ele tá sendo entrevistado. Tem quatro obreiros aí, mano. Tá sendo entrevistado. Não foi não. Já, já, já pipocou na missão, já. É, a responsabilidade. Bom, é ele faz duas. Escolhe o número de perguntas, já tem que ser rápido. Tem que ter perguntas. Três perguntas. Escolhe três dessas perguntas aí e libera o irmão. Ele não vai dormir na cama, não. Tem que perguntar? É, você tem que responder pra ele. Qual, qual três perguntas daqui? Aí tem, ó, tem aqui também, aqui. você assim, escolhe três, né? Pergunta pra ele. Escolhe um, pergunta. Sua esposa. Já Já, já vai fazer sua responsabilidade lá, irmão. Depois, Depois você pode ir lá, velho? É, amém, tá aí, amém, já, amém, Tá gravado, gravou, né? tem que ir amém. lá na... Gravou aí, ó, aí, ó saiu do amém, lá. amém, lá. Antes de sentar ali, eu falei pra ele antes. Saiu do filme, foco. Filme.